bang jago Ampun bang jago Ratamba Remix Indra Tamba Remix berkembang jago Ampun bang jago Istirahat tambah di sih aku mau beli inilah toko Indo yang di sini ya teman-teman ada bakso mbak bakso apa adanya <laughs> bakso biasa urat yang 100 ya iya, dua bungkus bungkus bungkus ada tempe ada tempe ini barang-barang Indo ya guys barang-barang Indo sangat lengkap di sini ada juga yang minuman adem minuman ademnya ada tempe guys tempe bumbu-bumbu semua ada lengkap ya ada tas juga tuh lengkap banget ada Quran ada pewarna rambut ini yang wangi-wangi ini kopi-kopi mulai dari kopi good day kapal api apa aja ya apa aja ada ada cobek juga tuh cobek ada kerupuk kerupuk itu berapa kopi-kopi susu-susu permen-permen ada topi juga topi champion lapis legit guys lapis ada regal salut salut kuahnya pisah ya mbak Satu pons aku kalau kesini dari rumah tuh beli apa gitu terus kalau udah sampai sini tuh lupa ini Sinti sambal pecel kesukaan kesukaan bumbu-bumbu kue-kue juga lengkap banget ya susu teh pucuk peminat teh pucuk ada popme juga ada kiranti juga lengkap banget loh oke lengkap banget mie mie indomie aku mau ambil keranjang deh punya duitnya juga cuman dikit <laughs> mie aja mie mie mie aku mie kuah mie kuah ini mie itu kalau 50 nt itu 7 campur deh campur kuah kecap 50 ada mie juga ada goreng bawang juga nih goreng bawang nanti aku mau beli eh, kerupuk kerupuk kerupuk kerupuk ya ini 1003 eh 103 eh, ye kerupuk kayak gitu itu 103 ada ada marning ada marning guys marning tapi aku nggak suka marning ada blueberry belanja mbak <laughs> ada mbaknya juga belanja ini apa makaroni kok bubuk ini ya keripik tempe ini aja deh ada Saleh Saleh Saleh Saleh peyeknya nggak ada yang kacang Mbak peyeknya nggak ada yang kacang ya Oh ada ada Udah itu aja Udah ada ketemu. juga make up juga guys ada baju-baju juga hijab-hijab juga kayak gini lengkap banget pokoknya di sini kan kan sektro ya jadi semisal itu tapi dimulai aku cari itu deh apa sih eh uh, Pak ada tempe yang baru. Kulkas tuh? Yang kemarin ya? Apa baru? Baru kemarin. Kemarin. Apa ya? Oh, tolak angin di mana ya? No no no no. Aku lagi nggak pengen makan tempe guys. Mau cari tolak angin. Tolak angin. Kuku bima. Keluar. Hello.